Hallo allemaal, het is alweer even geleden. Hoe gaat het met jullie? Eh, wat jullie hier voor jullie zien is mijn nieuw eenhoornbeeldje van het kristal Amazoniet gemaakt. Ik ben er heel erg blij mee. Ik wil het vandaag ook weer even hebben over de eenhoorns. Eh, de eenhoorns zijn ook prachtige lichtwezens die ons ook kunnen eh, steunen op ons spirituele pad. En eh, de laatste tijd voel ik me heel erg geroepen door deze prachtige lichtwezens. Daarna heb ik ook dit beeldje van Amazoniet gekocht, van een eenhoorn. Maar ik heb gisteren ook een eenhoorn-inwijding gekregen. Daar wil ik nog even over vertellen. Dus eh, het voelde heel erg liefdevol en eh, vertrouwd aan. En voor mijn gesloten oogleden zag ik een vaak een lichtgroene en donkerroze kleur verschijnen tijdens deze inwijding die ik kreeg. Ik voelde veel energie door mijn benen en voeten gaan. En op het einde voelde ik veel energie door mijn handen gaan. Ik heb eh, tijdens de inwijding de eenhoorns heel erg veel liefde gestuurd en heel erg bedankt voor hun aanwezigheid. En ik heb heel erg genoten van de, van de inwijding. Achteraf kreeg ik een verslag eh, te horen van de vrouw die mij deze inwijding gaf. Dat ik ook een eh, persoonlijke hoofdgids eenhoorn bij mij heb, energetisch. En eh, zij is vrouwelijk. En zij straalt de kleuren van de regenboog uit. Ik ken haar naam nog niet. Ik moet nog in meditatie gaan en eh, nog goed met haar kennis maken achter haar naam vragen. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad, maar dat ga ik nog wel eens doen. Dus dit wil ik nog even laten weten aan jullie. Ehm, de laatste tijd ehm, zien jullie niet meer veel video's van mij verschijnen, want ik, eh, zoals ik al eens heb verteld, neem ik nu heel erg veel tijd voor mezelf. Ehm, ja, eerst uh, zien dat ik zelf mij heel erg goed in mijn vel voel, dat ik goed in mijn kracht sta, voordat ik eh, meer voor de buitenwereld kan doen. Dat is wel belangrijk, vind ik. Dus eh, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En ja, heel erg veel liefs van mij.